j'espère qu'il ne va pas avoir d'orage parce que ça se pourrait encore arriver si on continue, on va, on va arriver euh, en bas. Euh, là où ça commence à monter pour, euh, avec le béton avant la grande... donc ici, on va essayer de prendre à gauche. Et alors on rejoint le parc Athéna. Oui, oui, oui. oui. Je ne sais pas si ça passe. l'azur de la passe. Alors tout doucement. Oh, ah, c'est ça que c'est dur. Je suis en off moi depuis un petit temps. Oui. Ça enregistre. From le light 边啦。